Saylov mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi eng muhim siyosiy jarayonlardan biridir. Har bir saylovchining ovozi zamirida yurt tinchligi, xalq farovonligi va butun yosh avlodning orzu istaklari mujassamdir. Va men bu saylovda o'z ovozimni beraman. Men o'z kelajagim va taqdirim uchun ovoz beraman. Siz ham o'z kelajagingiz uchun munosib bo'lgan nomzodga ovoz bering. To'g'ri tanlov vatan taqdiri demakdir. Biz kelajak uchun mas'ulmiz. Shuning uchun munosib nomzodga ovoz bering.